Tagon 30 eh, hoc de la Trudis Aligio en Amsterdam ci foie controllis vera estas tago 30 hoc ja, do, odio estas speciala tago char fin fine mi cae Fabrizio Rabacchi la duono de la proiecto interna ideo successe publicigis per diversai platformoi bit platformoi music platformoi la duan canto de nia proiecto interne deo kiu nomigas mi ne comprenas kial se vi vidas au auscultas la librigitan mi diru um, version de la medito compreneble eh, tio signifas che gi a iam ocasis anta o tritagoi kai tio signifas che tio signifas che um, trovi la canton supposeble estas facila a fero char la uh, oni bezonas iom da tempo antao ol dis cun partigi la canton tra la diversa i platformi. Bone. Ja, ci tiu estas d'Apple Market kai mi montras ion vi se mi successas ja vidu esas multa ilumoi mele ilumoi kai do mi lasas vin alla medito do meditu kun ni kun meditu kun ni restu kun ni Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur prescau prescau neconatan gazet articolon numero naudec quin e la esperantisto milocent naudec quin facte quion vi povas trovi Ie, pagio ducent hoc. Scribas Zamenhof. Al ciui cluboi cae rondetoi esperantistai ni esprimas nian coran peton, che ili volu sendadi al ni de tempo al tempo almeno du foio in en iaro correspondo in pri iliai laboroi kai successoi cae pri la irado de nia afero en ilia loco en tute. Ancao al niei privatai amicoi ni estos tre dankai si li povos de tempo al tempo sendadi al ni interessa in correspondo in nian aferon. Do, shainas al mi, che cetiu el tiro estas tre actuala de nove. Kiel? Char, ni ne plus cias ech ne kiom da esperantistoi, i cestas kiom da homoi prizorgas la feron kai memoru laumi mi esperantisto estas io kiu zorgas pri la fero ne nur esperanto parolanto to tio estas contraudira kun la deklaracio in bulonio sed mi jam parolis pri tio alifoje, do domini ripetos. Estas grave che ogni siu chiu o casas fare delle esperantistoi. Iel per loca bulteno, per landa gazeto, per internazia gazetaro, movada tio vere gravas sed ver dire tio ne estas tre ofta nun au oni raportas nun ni diru dispecigita in aga detto in kiwi uh, eh, ne havas grandan valoron exter la rondetto. se sed ni provos profiti la nunan epokon char effective kio okazas nun tempe estas ke la lokai grupoi anka o estas tut mondai char la conveno estas retai almeno o parte Exemple, en Antwerpeno ili faras tion ili convenas fisiche en la sidejo de la klubo kaj ili havas grandan ekranon kaj oni povas per zumo red conveni Samtempe. do tio estas extraordinara ni diru um, ehm, chanzo kiu povas tute ŝanĝi la geografion de Esperanto. Ĉar paradokse, loka klubo povas gravi pli ol landa klubo, landa socio, asocio. Pri landa asocio, ĉar la avantaĝo de landa sozio estas che estas pli da homfortoi por organizi aferon. sed la resulto non tempe in citivo strange poco la covima e poco che onestas a parte avvantaggio do mi invita nin cum mediti pri la nova e chansoi de la loca e cluboi che trapassis grandan crison dum iardecoi sed non tempe danke al tiu grava shangio povas revigligi kai trovi novain voion por voioin por esti vivai kai activai. Dankon pro via atento kai kiel ciam gis morgau kai antauen sen fine.